For this video Aku Tak ada idea Tapi Aku kena buat video juga Sebab iyalah. Kita nak kena update kan Kalau lambat sangat post video Orang akan start Unsubscribe kita Aku Okay First thing first Aku nak syarat Dekat dua channel Dekat channel aku rasa Bagus lah Dia mampu potong aku punya subscriber Seorang lah Satu lagi Youtuber dia Still Masih nak Naik dan dia Masih nak apa orang kata dia dah start grow dah start grow up yang lagi satu tu aku kenal aku tahu dia punya YouTube channel dia punya subscriber dia 1.6 something k and now subscriber dia is 1.92k subscribers i guess and yang 1.9k tu YouTube channel dia nama dia Huzaif Taufik kalau tak silap aku Okay, yang kedua pula Yang satu dia pula subscriber dia lebih kurang 1.2 I guess So, rasa dia lebih kurang lah Subscriber dia, eh nama itu channel dia Alif Irfan Ah, Okay, so sekarang aku memang tak ada idea aku Tapi aku nak cakap, okay aku nak buat storytelling lah aku rasa So guys, ini adalah pengalaman aku semasa meniaga expo uh, story adalah pasal isu kemakitan isu, isu orang mengamuk pasal expo kan peniaga-peniaga kecil lah kena tutup kena gulitika lah sebab umum PKP terlalu lambat kan orang kata kan so nak tak nak diorang terpaksa diorang terpaksa tu juga tutup tiap bed aku akan oh, hidupkan kipas panas gila minta maaf lah kalau lighting ni tak kan ring light aku rosak banyak barang-barang aku dah rosak equipment aku shooting aku dah rosak kalau korang tahu speaker um, microphone aku dah rosak lighting aku banyak dah rosak so itu menyebabkan aku dah tak bersemangat nak buat video tapi aku terpaksa juga buat video ok kisah kita let's continue dengan cerita kita ok cerita ni terjadi pada tahun 2014 tak pun 13 sangat memenatkan aku pergi berniaga expo di Sungai Besar Stadium Sungai Besar Sungai Besar Stadium Mini Stadium lah orang kata Dan selama 10 hari Tambah sehari 11 hari 11 days Kedap Tanpa rehat lah orang kata Memang kita barai gila-gila lah First day hari Jumaat Hari Jumaat petang pukul 11 Eh tak pukul 5 lebih Aku dah keluar daripada rumah nenek aku Macam biasa Eh tak ada macam biasa. Kita orang aku dengan abah aku, kita orang pergi ke Sabah Bernam and pick up lah essential things which is um, equipment for niaga lah untuk niaga. Like kita ada kemah, kenopi dan macam-macam. So kita bawa ke stadium, Sungai Besar Stadium. Then pasang pasang pasang pasang dalam pukul 1 pukul 2 pagi settle dan kita balik kita balik hmm kita balik dan kita pergi ke supermarket aku tak ingat kita pergi super, uh, kita pergi supermarket mana tapi kita belilah kelengkapan untuk masak semua kan tu pun sikit je dan keesokan harinya beli juga dan esoknya start hari pertama yang penat Macam biasa kita buka Kita punya barang-barang niaga semua kan Dan orang pun start datang berkerumun Itu nama dia Yang seingat aku lah Itu untuk Palestin. Palestin tak silap aku Palestin punya Orang kata cannibal lah dan duit tu orang kata contoh kan um, 10,000 orang dah melabur bagi bayar dekat uh, majlis daerah and then maybe um, boleh jadilah 50% daripada keuntungan uh, from that uh, 10,000 ringgit orang sumbangkan dekat Palestine punya NGO untuk bantu orang-orang dekat Palestine. So aku bangkitkan balik cerita ni sebab benda sekarang kita tengah tengah hype dengan isu Palestine versus Israel Zionis tu semua aku tak nak sentuh dulu tapi yang aku nak sentuh sekarang ni aku nak cakap yang kita sebagai seorang Islam kena lah ambil tahu even though kita takut dengan peperangan tapi kita kena ambil tahu juga kita doakan kot if kita tak mampu we can afford to to donate from use our money kita tak mampu tapi kita mampu menyumbangkan doa Kita mampu menyumbangkan doa Dan macam-macam lagi Dan Okay back to the story Terniaga Dan ada stage buka di situ kan Dan kita ada macam-macam aktiviti lah Ada kat situ ada funfair, Macam-macam ada kereta Orang kata kereta langgar tu Ada super duper Ada karaoke dan macam-macam lagi. And then start hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, tak ada apa-apa macam biasa. Just daily essential things that we do every day when the carnival tu sepanjang during the period of carnival tu sampai day 6 ada something was happen. Before before this uh, be, uh, sebelum before the day 6 uh, 5 4 3 2 1 tu semua aku, abah aku, aunty aku dan juga nenek aku. I guess. Ada lagi. Lagi seorang tu aku tak ingat nama dia. Lima orang. Kita orang yang kendali ke semua. Kita orang yang buat semulah. And then start daripada hari yang keenam, <clears throat> kita start mama aku datang tolong sebab akhirlah mama aku datang tolong sebab kalau korang nak tahu keuntungan menjaga ke expo ni memang tak boleh dijangkakan memang untung gila lah kadang satu hari tiga ribu, satu hari tiga ribu, ribu, tiga ribu tak pernah lari daripada jumlah tu so kita memerlukan lagi pekerja mama aku datang tolong hari ke-6 cak masak macam biasa untuk customer dan pada malam maghrib pukul tujuh lebih aku dengan abah aku tengah settlekan adalah satu-satu tengah settle kan Mama aku yang jaga seorang Eh, abah aku Aunty aku ada urusan pergi Pick up lagi barang untuk kita bawa lagi ke You know, pergi dekat tempat niaga tu Aku, mama aku dengan pekerja lagi seorang Mama aku yang masak lah. Basically mama aku yang masak Aku jadi waiter je, aku tukar hantar semua kan <coughs> And then something was happened. Mama aku disengat dengan tebu tebuan, tebuan, tebuan lah, lebih kurang lah. Dekat tangan ke mana? Tangan kanan. Tangan, tangan kanan kalau tak silap aku. Nasib baik um, time tu kita ada lagi klinik satu Malaysia. Tak ada jauh sangat daripada hospital tak pun klinik-klinik yang lain. So, so kita pergi klinik satu Malaysia tu, ah, aku tak boleh nak jaga sebab you know tangan dah sakit then kita go through hari ke tujuh, lapan, sembilan, ke sepuluh. eh hari ke tujuh, hari ke tujuh, aku kena masuk singing competition dekat situ aku kena bayar fee sebanyak five ringgit that's lah aku dan aku nyanyi aku dapat nombor lima. tak silap aku aku ada si sijil Ya aku ada sijil ya Dan ini just storytelling aku nak cerita Tak ada pengajaran ke apa Cuma aku nak share cerita dengan korang Pengalaman tu memang sangat best lah Seronok lah Selama 11 hari kita tak cukup rehat Kita tak cukup rehat Kita you know Ya, kita tak cukup rehat, tak cukup tidur. Hari-hari tutup pukul Hari-hari tutup pukul 2 Bila je nak tidur Tutup pukul 2 tu bukan tutup terus Kita nak kena kemah kita pukul 3 Pukul 4 kadang-kadang Dan tidur Lepas subuh Dah kena bangun dah kena pergi beli barang lagi Kena pergi beli barang lagi Dan sambung ni Sambung ni sambung lagi Memang orang kata bawa mata ni Hitam gila lah Balik tu Tapi it was the best experience That I have ever had lah Guys That's all Don't forget to subscribe, like, comment and share Support aku untuk aku dapat 2k Dan dekat dah, sekarang dan Dah 1.72k Sikit lagi, sikit lagi kita dapat 2k Then Kita lebih bersemangat Korang jangan tanya ah, mana kru-kru aku yang lain Nanti aku cerita dekat next video So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share I'm Nenen, and escape down space Bye-bye